Hello ndugu mpenzi mtazamaji wa Mr. Lab TV, mbele yako hapa ni mimi Mr. Lab na nipo hapa kukupa e, maelezo kwa ufupi kuhusu maabara. E, sio watu wote wanafahamu kuhusu maabara. Sasa Mr. Lab nimekuandalia taarifa kwa ufupi kuhusu maabara. E, leo tujifunze maabara ni nini. E, maabara lazima ufahamu ni jengo maalum lililosheheni vifaa maalum. Tunaposema maalum, maanake vipo standardized vimepitia katika standard ambazo zinaruhusu uh, kufanya kazi au kutumika maabara e, zikiwemo mashine mm, mashine mbalimbali mbali, pamoja na vitendanishi kwa mantiki ya reagent ambazo hizo ziko kwa ajili ya kufanikisha e, tafiti za kisayansi na vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikafanyika katika maabara husika e, ikitegemeana na mahitaji ya maabara hiyo yeah. Unaweza ukajiuliza kuna maabara za aina gani, aina ngapi na aina gani? yeah. uh, eh, maabara zipo za aina nyingi sana maabara zipo za aina nyingi sana. Uh, kikubwa ni kwamba inategemeana na lengo la maabara hiyo e, lengo la maabara hiyo e, kuna maabara ambazo zinahusika na mambo ya kemikali e, maabara ya kemia. Uh, kuna maabara ambazo zinahusika na madawa kuna maabara zinahusika na chanjo kwa maana ya tafiti za chanjo e, lakini kuna maabara ambazo zinahusika na masuala ya tiba tunaita maabara tiba, lakini kuna maabara ambazo zinahusika na madawa, kuna maabara ambazo uh, zinahusika na mambo ya viwanda mbalimbali. Kwa hiyo kuna maabara za namna tofauti tofauti eh, kuna maabara za, za mionzi Mm, kwa zote hizo maabara ukiangalia hizi maabara zimetofautiana kwa malengo. E, lengo la maabara ni nini? Eh? kwamba maabara ya tiba basi lengo lake litakuwa kwa ajili ya matibabu, maabara za dawa basi zitakuwa lengo lake ni kwa ajili ya utengenezaji wa dawa, ah, maabara za kemia basi zitakuwa kwa ajili ya kemikali. Kwa hiyo kilichotofautisha maabara ya aina moja na nyingine ni malengo, lakini vyote eh, maabara zote lazima ziwe standardized, jengo ambalo liko standard, lakini pia uh, vifaa lazima viwe standardized eh, na wataalamu ambao wako standard wenye weledi wa kutosha. Hapo sasa tutakamilisha eh, eh, eh neno maabara au kitu kinaitwa maabara.